pamoja vikimwinamia yeye. Eh. Hakujua Mungu kamchagua awe chemchemi ya baraka baraka kwa watu wa Mungu. Ndugu zake walikasirika sana, walitaka kumuangamiza Yusufu. Ndugu zake walikasirika sana, walitaka kumuangamiza Yusufu. Maria, Maria. vikwazo nipitiavyo mimi yote ni kwa muda tu, kwa sababu damu imenifunika. Mateso nipitiayo mimi yote ni kwa muda tu, kwa sababu damu imenifunika, imefunikwa yoyo mimi, fika salama Nirudi kwa yoyo mimi, sirudi finyu, najipa moyo, nasonga mbele, sikatise tamaa 心里。 Kita salahkan Puji Bapa dan Buya Yesus